मारो कार में घुस रहे अबे लोग एक ही अबे मर गया क्या यार तेरा फेवरेट कर DP enemies ahead I got supplies. हम करना स्क्वाड मेरे को तो नहीं आ रहा है साक्षी सेक्सी है कि नहीं तुम आ जा o e b i i m a n n आजा अरे मार दिया उसने रॉयलेट नहीं मारा हंड्रेड हंड्रेड किल की नहीं मेरे को आगे डाल के वाला तू तुमने फिनिश किया था उसको और अबे अबे कुछ और एक स्क्वाड है बैक पे रंग वाला और हम ब्लड गिरी के मारता क्यों बोल रहे था से मारा मैं क्या कर रहे हो Enemies ahead. स्मोक कर स्मोक कर इधर से रुक इसमें कर रुक मैं सोया बट फिर पड़ गई मेरे को एक ही बंदा है मेरे दो बंदे हैं आजा आजा मैं भी जगह और देता हूं पोजीशन कहां है उनकी पता नहीं अरे वो वो कहाँ मर गया यार watch out watch out भाई साहब कितना हराम कर रहे जैसे सो रहा है कुछ शर्म में है ही नहीं उसमें हराम कर रहा है लेक्चर इसकी मां वन एचपी टॉम आ जा जल्दी जल्दी जल्दी दस बाप का ये साला है हराम पर हराम नागोबा साला और इसका नाग इसका नागोबा बहुत छोटा होगा एक तेरे को नागो नागो नागोबा मतलब पता है क्या कोबरा सांप अबे यार मैं फ्लैंक कर रहा था इधर से मेरे को क्या पता वो साला हरामी इधर छतरी का सोया नहीं नहीं नहीं नहीं रुक जा रुक जा रुक जा वो थोड़ा भी रुक अभी मार सबका पीटी बना एक ही तो था हरामी सब मार दिया उसने और एक और एक मार किसको रहा था अबे तो गाड़ी से गाड़ी से अबे सुन 4x लगा उसको यार अच्छा बस है है ना नो ठीक है भाई हीरो मार और बंदा ही है नेट मार रहा है मार दे पूरा फिनिश कर दो कर दिया मार दिया ना हम्म, ठीक है ठीक मेरे को लगा कैप्टन मेरे को लगा कैप्टन को कैप्टन ने दूसरा नॉक किया कैप्टन तो तेरा ही किल मार रहा है कंफर्म कर रहा था कैप्टन के चार पांच किल लेके देखने दे हम्म, सात किल कितनी बचा हम बचा ले हम मर जाएगा कैप्टन तो टॉम जिंदा था थोड़ा फिनिश कर इसको तो भी चलेगा उसको फिनिश कर एक है गणेश फोर नाइन वन என்னடா पांच मार सारे बोट बोट आदमी सब अब तो तुम्हारी पेटी जाती है अरे पेटी टेरे टेरे टेरे बेहुदा स्प्रे करना बेहुदा एक भी नहीं उतरा भाई तेरे से लादा जा रहा दे कैप्टन तू नीचे वाले मार कैप्टन तू नीचे वाले मार आगे रश कर ना आगे रश कर अरे दिख रहे हो नीचे से देख रहे हो नीचे से दिख रहे हो गाड़ी के नीचे से दिख रहे हो गाड़ी के नीचे से दिख रहे हो हम्म। तो स्किन नीचे तो भी ऐसा में हम चलना चल चल इनकी ब्रश करते हैं स्मोक में स्मोक में हां दिख रहा है देख यार पीछे वाला मार अरे अरे राइट में देख सुमित तुरंत तुरंत नहीं डाल किल ले ले बंदे back. नीचे वाले ले ले अबे वो एक ही बाकी है ना वो मर गया वो प्ले जोन से मर गया पीछे वाला maybe, maybe. maybe unity मेरा आप यहाँ आप